Hang ni ngan wara shipi yaki jela ki babam saptam. Hapo karu India. Ko bela shibu ne piki subscribers baro ki ba juso to na ban page ki videos ki ninga channel storyteller London. Kaleng kat shabangi pai. Ngim la lai ban yo snow. Yaka kentien bam sap. Lada dei hapo ka jela jungi lani wat shakui pat ki jela. Jela. Bat kata Om Deiru tang hapor India. Henry keleng saudong kepercay. Kijuya ya keren, syapang ke bamsap. Lani laju ong hak ketian pereng, corruption. Hang ni ngan wan rasbi. Ya ki katu ke ni telih, ki jelah, ki babamsap tam hapor ke India. Dongin ya sengap ha. Kat kum ke letes sorbe, jongka India corruption sorbe balakli daka local circle baka transparency international india kila syam baki ni harum ki bangan sejer kidai ki jela ki babam saptam hapo karwi number way rajasthan kat kum ka sorbe new proportion ki brew ka rajasthan kila syim benta ha ka sorbe badla pensha baka Rajasthan, kadei, kajella, kababam saptam, hapo kari. Wat haka jing wat kam wat jam, lada umde ban beida katengka, onum la ban yok kam. Nombor ar Bihar, nyopusan persen, ki pajba ki belai simbentah ke sorbi. Nombor lai Uttar Pradesh, nyopusau persen, ki pajba ki belai simbentah ke sorbi. Nombor sau jarkan, nyup sau persen. Jongki pat ba nong jarkan, ki bela shim benta haka sorbe. Nombor san, telegana, riu pun nyup persen. Ki pat ba ki bela participate haka sorbe. Nombor riu panjab, riu pulai persen ki pat ba ki bela participate haka tiga sorbe. Nombor nyau tamil nadu, riu pu ar persen naki nong tamil ki bale participate hakate ke sorbe kat kum kalete sorbe jonka india corruption bak ka transparency international india kilasham kidai ki jella ki babam saptam hapo karwi kumban juba bi ki kattu kat ne tili ki jingkeli shaphanga gdp jonga jella meklia ha, kat kum ka record ka GDP jong ka jilla mi khlia ka dei 6.9 billion US dollar Henry Uchuk Mr. Badun Buram Jungi Ukonrat Ki Sangma Wong baka mi khlia kala kloi ban pen arsha ya ka GDP kata ka dei 10 billion US dollar Hakistan snem ki ban sawan ban pen urlong ya ka jingtmu jong Prime Minister ka India Narendra Modi baka GDP jong ka India kan kiu syaka san trilian US dollar hakis nem arjar pusau bat arjar pusan.